હલો ભાવિ ભક્તજનોને વિનંતી આરતી પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ પોતાનું સ્થાન નહીં છોડે આપણે રામકથામાં આવ્યા છીએ અને આ બધા જ નિયમોનું પાલન કરવા આપણે પ્રતિબદ્ધતા સાથે અહીંયા બેસીએ છીએ આ આરતી પૂરી ન થાય આ કથાનો અહીંયાથી વિરામ જાહેર ન થાય ત્યાં સુધી બધા જ ભાવિ ભક્તજનો પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખશે આવતીકાલે રામ જન્મ છે આપણો બાપ જન્મ લેવાનો છે બધા જ ભક્તોને હું વિનંતી કરું છું સમયસર અને એક આપણે નવો પ્રયોગ કરીએ છીએ હલો અત્યારના આ સમાજની કોઈ વ્યથા હોય તો ભણતર વધુ છે એની સાથે મા બાપની તરછોડ વધી છે હું આપને સહૃદય એક વિનંતી કરું છું એ કાલે દરેક પુત્ર એના પિતાની સાથે એની આંગળી પકડીને અહીંયા આવે દરેક વહુ એના સાસુની આંગળી પકડીને આવે અને એ એમની સાથે બેસે આ આ ભગવત મંડપ તો જ ધન્ય બની રહેશે હું આપને ફરી ફરી આપને પગે લાગીને આ વિનંતી કરું છું કે કાલે આપ મંડપમાં કંઈક નવું જ સર્જવું છે કંઈક નવું જ લેવું છે અહીંયા કાલે રામ જન્મનો અહીંયા ઉત્સવ બધાને વિનંતી છે સમયસર અહીંયા હાજરી હલો હા સમયસર અહીંયા હાજર થઈ જાય અને આરતીનો સમય છે આરતીની તૈયારીઓ થઈ રહી છે અને જે વડીલોના જે મહાનુભાવો અહીંયા ઉપસ્થિત છે એમના નામ બોલાય એ અહીંયા દીદીના પૂજ્ય દીદીના પૂજન માટે આવશે અને ત્યારબાદ સૌ મહાનુભાવો આ આરતીનો લાભ લેશે માનવંતા ભક્તજનોને વિનંતી તેઓ પોતાનું સ્થાન છોડશે નહીં જ્યાં સુધી આરતી પૂર્ણ ન થાય અને પ્રસાદ ન લેવાય ત્યાં સુધી પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખશે જે મહાનુભાવનું નામ બોલું તેઓ સ્ટેજ ઉપર પધારશે પોથીનું પૂજન કરજે અને પૂજ્ય દીદીના આશીર્વચન લેશે માન્ય Shri Shambhubhai Vataliya chairman Shri health health committee Ahmedabad municipal councillor Kanubhai Kothiya Vinubhai Radadiya Ahmedabad municipal councillor Ghanshyambhai Balala Phaljibhai Patel Chaturbhai Mesiya Naranbhai Bhumi Offset Naranbhai Gajera સર્વે મહાનુભાવને વિનંતી તેઓ સ્ટેજ ઉપર પધારશે પોથીનું પૂજન કરશે અને પૂજ્ય દીદીના આશીર્વચન લેશે કુકરવાડાથી ડૉક્ટર વિષ્ણુભાઈ પટેલ પધાર્યા હોય તો તેઓ પણ સ્ટેજ ઉપર પધારશે અને પોથીનું પૂજન કરશે પૂજ્ય દીદીના આશીર્વચન લેશે ડૉક્ટર સાહેબની સાથે કુકરવાડાથી તેમની ટીમ આવેલી હોય તો સર્વે ટીમ સ્ટેજ ઉપર પધારશે મિત્રો દીદીએ આ પહેલાં એક સપ્તાહ હમણાં જ કુકરવાડા કરેલી કુકરવાડામાં વિદ્યાભારતી એની સ્કૂલના ડોનેશન નિમિત્તે ચાલીસથી પચાસ લાખ રૂપિયા એકઠા કરી અને સ્કૂલના લાભાર્થે આ સપ્તાહ થયેલી છે વિદ્યાભારતી એ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ આરએસએસ તેની એક ભગીની સંસ્થા છે તે સં તે સંસ્થાના સ્કૂલના લાભાર્થે આ સપ્તાહનું આયોજન થયેલું હતું અને આ સપ્તાહમાં ઓછામાં ઓછા ચાલીસથી પચાસ લાખ રૂપિયા લાભાર્થે મળેલા છે તો આપણે સર્વે લોકો તાળીઓથી એકવાર વધાવીએ આરતી માટે ગજેરા પરિવારને હું વિનંતી કરું કે તેઓ સર્વે ગજેરા પરિવાર આરતી માટે સ્ટેજ પાસે આવશે અને ગજેરા પરિવારના જે મહેમાનો પધાર્યા હતા અને આપણે જ્યારે સપ્તાહનો શુભારંભ થયો હતો તે સર્વે મહેમાનજનો જે સર્વે આરતી માટે સ્ટેજના આગળના ભાગમાં પધારશે આરતી માટે અંબાલાલ પટેલ બીજું નામ શું છે અશોક કુમાર મફતલાલ તેઓ પણ આરતી માટે પધારશે ગજેરા પરિવાર તેઓ સ્ટેજ ઉપર આરતી માટે આવશે અને બાકીના મહાનુભાવો સ્ટેજના આગળના ભાગમાં આરતી માટે આવશે જે સાડા આઠ વાગે જે મહાનુભાવોના નામ બોલાણ્યા હતા તે મહાનુભાવો પણ આરતી માટે આગળ આવશે ગજેરા પરિવારના આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા મહાનુભાવો જે સાડા આઠ વાગે જે પોથી પૂજન માટે આવેલા હતા તે સર્વે મહાનુભાવોને વિનંતી છે તેઓ પણ આરતી માટે પધારશે અને સ્ટેજના આગળના ભાગમાં પોતાનું સ્થાન શોભાવશે ગજેરા પરિવાર સ્ટેજની ઉપર આવશે આરતી માટે દિવાળીબેન વલ્લભભાઈ ગજેરા વિમળાબેન પ્રવીણભાઈ વિકટ દિવાળીબેન વિમળાબેન નર્મદાબેન કંચનબેન અંબાબેન મીનાબેન હેમલતાબેન અંશાબેન મોનિકાબેન નીતાબેન સમજુબેન શારદાબેન પ્રિયંકાબેન ઇન્દુબેન કૃપાલીબેન સોનાલીબેન નીતાબેન સર્વે આરતી માટે પધારશે ભાઈ શ્રી રણછોડભાઈ અતુલભાઈ કાંતિભાઈ મધુભાઈ રાદડિયા વલ્લભભાઈ ગજેરા મધુભાઈ કુંભાણી કનુભાઈ રાદડિયા પ્રવીણભાઈ ભીકડિયા રમેશભાઈ કુંભાણી હરેશભાઈ અરવિંદભાઈ અપાણી અરવિંદભાઈ માલવિયા કિશોરભાઈ માલવિયા બચુભાઈ કુંભાણી કાળુભાઈ કુંભાણી ઘનશ્યામભાઈ કરકર મનોજભાઈ કરકર મનસુખભાઈ વડેરા નાન Yeah. સુખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વમ દેવ દેવ આયન વાચા करोमि यद्यत् सकलं परस्मै गुरुदेवायेति समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समानः एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्ति भवतु बोलिए सदगुरु भगवान की जय गुरुदत्त गिरनारी महाराज महाराज की जय राज राजेश्वरी दुर्गा माता की जय हनुमान जी महाराज महाराज की जय रामचंद्र भगवान की प्रजापति महादेव की जय सत्य सनातन धर्म की जय गौ माता की जय भारत माता की जय नमः ફરી મળીશું ત્યાં સુધી બધાને જય ગિરનારી શુભરાત્રી